ભોપણ ઉડીને ક્યાં ભોપો ઉડી લારા ગયા ભોપણ દા લેને આવું ભોપણ દા લેને આવું જોડી હજુ કામ કર્યું ચિંતરે ભયા પંપાળમાં ઘણા પજીવાળા આપણે રામજીના નામ દગી તત્ંગા દે નીકળો છે તો ત્યાર દેખ دیکھا شیور ہے رامچندر جی روانے ایک چار پردان مجر کون نہ تو شیتنگ لے گئے کہنی پر ناری سے نینی کرنا دیکھ دور سے ڈرنا رہے آسن سال پسے رو کانٹو دیکھ دیکھ پک ڈرنا رہا ہاپو ڈرے دیوں پرائی ناریوں ڈرنو آکھنی ڈنگ مار دے تو پریز دنے شیطان نے لے گو کیوں لے گو انہیں موت نہیں دے ان چہروں پردان نہیں راکھیں کیا گیا میرا اگنا ایک دورائی کو نہیں کھونے کا ایک جو رائی کون ایک پیلی ایک ہاتھی ایک اپنے رامو جی باغ میں ہوئی لنکا میں رام چند جی سین بیٹا پار پہ تو نٹا نیو رام چند جی سین کمرا بند ہوئی رامو جی بگوان کے نئے رامو جی بھگوانا کمرا بند ہوئی رامچندر جی سینا آئی ان بیٹا پائے کر کے جائے اب کھوٹو کھوٹو کو بھئی نہیں اور آپ ہٹی ان بھائی پرماتما کا نام دیکھیے برسات آؤں آؤں آؤں نہیں نہیں ہو ہو برسات برسات برسات آج ہاں رائے تو گاوا ہاں بھائی ہاں، بہت بڑھیا بات ہے وس ہمارا مرا اندراجا ہاں ہمارا کاج ہے ہاں۔ ہاں، ہاں۔ گو دینا ہے تو دے دے بھائی من میں مجھ رکھ لو گہ بھنڈار کھلو ہے گو ہی ہے کوئی دے نہ ہے تو دے دیتے Yeah.